assalomu alaykum qadrli obunachilar bugun sizlarga humo uzcard kabi plastik kartochkalardan payer keshelokka pul o'tkazishni o'rgataman ya'ni o'shani yo'li bor bitta sinalgan aniq o'tkazib beradigan narsa bu ya'ni o'zim anchadan beri sinab kelayotgan yo'l buning uchun bizga pmi pmi ilovasi kerak bo'ladi yoki pmdan registratsiyadan o'tgan bo'lishimiz kerak ya'ni o'sha hozir video davomida nima uchun aniq pm kerakligini ko'rib olasizlar va plastik kartochkalaring har doimgiday pr kerak bo'ladi pr ochishni bilmaydiganlar bundan oldingi mail ochish degan videomda bonus tariqasida per ochishni ham o'rgatib o'tganman oxirrog'ida ko'rsalaring bor Google'a kirib olamiz google kirib olganimizdan so'ng hisob.net net mana tepada turibdi hisob.net точка net yozamiz mana hisob.net net ya'ni hisob.net net shu saytga o'tib olamiz mana ochilib oldi bu yerda rubl e, dollar so'm ketyapti ya'ni uzcard humo mana qishi yandeks dengi e, va perni o'zidan o'tkazish bor e, advikash bor bizga hozir asosan mana bu ikkita ya'ni humo bilan uzcard kerak men hozir humodan o'tkazishni o'rgatib o'taman humodan per bu yerda humo bu yerda perni tanlab olamiz per rubl tanladim mana aytyapti eng minimalka summa ellik ming so'm ya'ni humodan perga ellik ming so'm o'tkazamiz agar uskart bo'lgan taqdirda ham ellik ming so'm eslab qolinglar humodan ham uskartdan ham ellik ming so'm bu yerga o'sha ellik ming so'mni teramiz va pastga o'zimizning karta raqamimiz va kartani egasini aniq qilib yozinglar kartani ustida qanday yozilgan bo'lsa shunday yozinglar chunki ertaga nosozliklar bo'lmaydi va bu yerda mana ipak yo'li bank точка uz bu yerga qaysi ilovadan biz pul o'tkazamiz apelsin uzdanmi milliy bu uzdanmi payme o'zidami boya aytdim payme nima kerak mana shu ilovadan boyagi plastik kartochkaga pul o'tkazish uchun payme kerak bu eng oson varianti hozir mana 50 ming so'm 323 rubl bo'lar ekan hmm. agar bundan ham ko'p kerak bo'lsa tashlayverasizlar faqat bundan kam o'tmaydi mana bu yerga e, primizni kiritib olamiz pr o'rnatishni pr yo'qlar bundan oldingi videomni ko'ringlar ilovasini ham yuklab olsalaring o'zlaringga ancha yaxshi bo'ladi ya'ni boyagi saytda o'tgandan keyin o'shani ilovaga o'rnatib qo'yasizlar va ancha bemalol bo'ladi account now turibdi mana p bilan boshlangan nomerlar bor o'shani ustiga bosamiz va kopiyani ezamiz va mana payer deb yozib endi tagiga nomerda kopirlatib olamiz har doimgidek bu yerga ismimiz e, boya kartani nomi karta kimga tegishli bo'lsa o'sha yerga bu yerga mail yana bir bor qaytaraman mail ochishni bilmaydiganlar bundan oldingi <laughs> videomni ko'ringlar mail ochish bor mail tochka ru mm, ishlab turgan maillaring kerak ya'ni sizlarga bu o'tgani haqida xabarnoma jo'natiladi va telefon nomerlaring ishlab turgan telefon nomerlaring bloklangan yo o'chib qolgan telefon bo'lishi kerak emas chunki nosozliklar bo'lib qolgan paytda sizlarga telefon qiladi hisobnet adminlari hmm, va правильный tugmasini обменять tugmasini ezamiz va mana yana bitta bosamiz bu yer bilan tanishib chiqinglar shartnamasu qaro ehtimolga qarshi sazzat zayevku ya'ni biz zayevga beryapmiz o'sha sayt adminiga bu yerdan mana kopirovka qilib olamiz karta raqamini va pmga kirib olamiz pmsi yo'qlar ochishni bilmaydiganlar videoni tagiga pmi deb kommentariy yozib ketinglar men pmi ochishni sizlarga o'rgatib o'taman mana bu yerga boya kopirovat qilgan karta raqamimizni qo'yamiz va summani teramiz ellik ming so'm va pastdagi перевестиni yozamiz shundan so'ng mana kartamizda ellik ming besh yuz so'm bo'lishi shart ya'ni услуга bor bir foiz ham tekindan tekin ishlamaydiku sizlarga pmni o'zini uslugasi bor karta ya'ni kimga tegishli anavi boyagi hisob netdagi admin bahodir abdulhayev mana shu insonning kartasiga hozir biz pul tashlab beramiz va bu inson bizga perimizga rubl tashlab beradi tushunarli mana hozir meni kartamda mablag' yetishmaydi shuning uchun men оплатить qilolmayman sizlarda mablag' yetishadi sizlar bemalol оплатить qilasizlar bo'ldi bu yerda оплатить qilganlaringdan so'ng boya metga o'tib olamiz va eng pastga tushamiz eng pastga tushganimizdan keyin mana ya оплатит заявку shuni ezasizlar sizlarga bu sayt admini 24 soat ichida pulni o'tkazib beradi shartnoma bo'yicha aslida esa 20-30 daqiqada o'tkazib beradi unchalik uzoqqa cho'zmaydi admin hozir onlayn bo'lsa 5 daqiqaga ham bormaydi o'tkazish judayam tez o'tkazadi ishonchli sayt ya platitni bosasizlar hozir men o'tkazmadim pul shuning uchun zaif zaifgani bosaman sizlarga aplat etib bosganlaringdan keyin sizlarga e, shunaqa bet chiqadi faqat mana status zaifkada boshqacharoq yozuv chiqadi ya'ni klientdan o'tkazilgan pul tekshiryapti deydi hozir biz klientdan pul o'tkazilmadi откazdan berildi dedi shundan so'ng biz bu yerdan chiqib ketmaymiz mana zaявка id turibdi tepada hisobni pastida o'shani skrinshotga olib olinglar ertaga muammo bo'lib qolsa o'tmay qolsa shunday adminga telefon qilasizlar shu idni aytasizlar sizlarga pulni o'tkazib beradi yoki qaytarib beradi shu bilan videomiz tugadi mm, e'tiborlaringiz uchun rahmat payme ochishni bilmaydiganlar описанияda qoldiringlar layk bosib qo'yinglar kanalim rivojlanishiga yordam beringlar mm, yana nima derdi youtuberlar podpiska bosib qo'yinglar foydali videolar chiqaraman albatta bundan keyingi videolarimda viza karta olish va undan foydalanishni o'rgataman tekinga onlayn viza karta e'tiborlaringiz uchun rahmat xayr salomat bo'linglar